77, 78, 79, 80. Восемьдесят один, восемьдесят два, восемьдесят три, восемьдесят четыре. Восемьдесят пять, восемьдесят шесть, восемьдесят семь, восемьдесят восемь, восемьдесят девять. 90. 102. Сто три. Сто четыре, сто пять, сто шесть, сто семь, сто восемь. Можешь ножками не ложить. до 17. Сто восемнадцать, сто девятнадцать, сто двадцать, сто двадцать один, сто двадцать два, сто двадцать три, сто двадцать четыре, сто двадцать пять. Сто двадцать шесть, сто двадцать семь, сто двадцать восемь, сто двадцать девять, сто тридцать. один. Жиці два. Сто три. Сто тридцать четыре. Сто тридцать пять.

Ну, Максим. Сто сорок восемь. Сто сорок девять. Сто пятьдесят. Сто пятьдесят один. Сто пятьдесят два. шестьдесят четыре. Сто пятьдесят пять. Сто пятьдесят шесть. 165. 166. 167. 168.

190. 191. семь, сто девяносто восемь, сто девяносто девять, двести, двести один, двести два, двести три, двести четыре, двести пять, двести шесть, двести семь.

Двести тридцать семь. Двести тридцать восемь. Двести тридцать девять. два, двести двести сорок сорок три, четыре, двести сорок пять. Whew. <sighs> <sighs> двести пятьдесят девять, двести шестьдесят, двести шестьдесят один, двести шестьдесят два, двести шестьдесят три, двести шестьдесят четыре, двести шестьдесят пять, двести шестьдесят шесть, двести шестьдесят семь двести шестьдесят восемь, двести шестьдесят девять, двести семьдесят, двести семьдесят один, двести семьдесят два, двести семьдесят три, двести семьдесят четыре, двести семьдесят пять, двести семьдесят шесть, двести семьдесят семь.

home.